қарлығаштың әңгімелері арнасына қош келіпсіздер сіздермен бірге қарлғаш сүлейменқызы осы арнадағы әңгімелердің авторы жесірдің махаббаты атты әңгіменің толық нұсқасы қабыл алыңыздар тастамаш мен балапаным мен өмірімнің мәні сенсің арона түсік тастағаннан соң есін жия алар емес бар үміті бар өмірі құрсағындағы марқұм күйеуінен қалған жалғыз өмірінің шырағы еді Арона күнде онымен сөйлесіп тұратын балапаным менің сен әкеңе ұқсаған сымбатты сұңғақ бойлы болып өсесің әкең сенің өмірге келгеніңді күтумен болды деп ішін сипалап жатып кейде жылап та алатын күйеуі асқармен үш жыл бірге тұрды осы үш жыл ішінде аруна екі рет көтеріп өкінішке орай екеуінде де түсік тастап қояды асқар жұмыс барысымен өз көлігімен жол апатына түскенін естіген аронаның үшінші жүктілігі екінші айы болатын ағыл тегіл жылап асқардың артынан ерер бір ұрпақтың құрсағында тыныс алғанын ойлап сабырға келгенді дегенмен де осы бір ай бойы өмірге келер деп үміттенген арман құрсағындағы балаға қойған есімі анасын тастап кеткенде ендігі небәрі үшінші айран асып жатқан еді арманым менің қошақаным сенің де бұл өмірге келгеніңді көре алмадым ғой жаным ау кешірші мен асқар мен саған берген уәдемде тұра алмадым саған ұрпақ сыйлай алмадым уа ұлы алла бұл қай сынағың алла мен бұдан әрі төзе алмаймын деген аруна өзіне қол жұмсап қазір жансақтау бөлімінде жатқанына да екінші күн еді анасы жәмилә. қызым-ау неге бізді ойламадың біз сенсіз қалай өмір сүреміз есіңді жишы деп есік алдында нәр татпай отырғанына да екінші күн еді құдағи өзіңізге бекем болыңыз аруна біз үшін де қымбат бәрі де жақсы болады деген асқардың анасы Камила оны жұбатып көз жасын сүртіп қояды Камила аронаны өз қызындай көрді ұлы асқардың қазасынан соң аронаны ұлынан қалған аманат деп білетін оған осы күнге дейін ләм деп көңіліне келетін сөз айтқан емес аронаның мұндай күйге түскеніне өзін ғана жазғырып неге қарамадың неге оны жалғыз қалдырдым деп іштей өзін мүжіп бітті асқардың қасасы жанына батқан кәмила келіні аронаның халін көруге шыдай алар емес күйеуі де қатал көрінгенмен аронаға бауыр басып қалған еді үйде отыра алмай ол да бүгін міне ауруханаға келіп күтіп отыр құдағиы мен жұбайын қалай жұбатарын білмей сипаңдап жүргені құдағи бұлай тосыла бермеңіз әлі ақ жақсы болып кетеді аз болса да күш қуат жиып алсаңыз жақсы болар еді ол есін жиғанда бізге ренжіп жүрер келіңіз деп жәмиләні құдасы сыртқа шығарды жамила бірер түртіп қана тамақ жегенсіп қояды қайта қайта күрсініп рахмет құда сіздерге мың алғыс аронам сіздерге кең болып түскелі бір рет болсын жылаған емес деп көз жасын сүртіп қызым олай бұлай болып кетсе ол не дегеніңіз құдағи ештеңе де болмайды деген кәмила оны құшақтап жылап жіберді мен қызымнан айырылғым келмейді ол маған асқарымнан қалған аманат секілді деп солқ солқ жылаумен болды кәмила екеуінің жылағанын қанша мінезі қатал болғанымен де қуат көре алмады сыртқа шығып шылымын тұтып ары бері жүріп өткенді есіне алды асқар екеуі шахмат ойнайтын еді қуаттың көз алдына сол сәт елестеп кетті е баламай, неге сенің орныңа мен кетпедім екен келінді де анаңды да мені де жылатып кете бұйырғаның қалай ұлым деп көз жасына ерік берді ішке кірсе жұбайы мен құдағиы әлі де жылап отыр екен о сендерге не болды келініміз мықты ғой ол бізді тастап кетпейді қойыңдар енді сендердің былай жылай бергендерің ұят қой оның жүрегі әлі де соғып тұр демек сендердің бұлай жылауларыңның себебін көріп тұрған жоқпын кәмила одан да сен құдағиды алып үйге қайт мен өзім қараймын келінге есін жиған бойда шақырамын дейді қуат рас айтасың ба сен қаласың ба деген кәмила таң қалды иә қараш құдағи тым жүдеп кетті оны үйге апар демалсын деді де әй сен былай шықшы құдағимен қосылып езіліп жылай берме сенің жылағаның оны жұбатпайды оның да өзінің жылағаны аздай сен қосылып жылай берме одан да өзіңе бекем бол құдағиға қамқор бол бар енді деді де қуат ауруханаға қайта кіріп кетті камила құдағиын алып үйіне қайтады қуат ішке кіргенде мейірбике шапқылап жүрген еді оны көрген қуат жүрегін ұстап отыра кетті я алла келінім аман қалса екен алла оның жанын алғанша мына қаусырап қалған менің жанымды ала көр оның көрер жарығы әлі алда деп дұға тілеп отыра кетті тіпті мейірбикенің қасына келіп оның халі нашар бәріне дайын болыңыздар деген сөзін елегісі де келмеп еді аронаның жүрегі бір сәтке тоқтап қалды дәрігерлер онымен қоштаспақшы болды ана жақта кәмила құлағына ұйықтататын дәрі беріп әрең ұйықтатып еді қуат қоңырау шалса ол тұтқаны алмайды бір кезде барып алло оның жағдайы қалай есін жиды ма дегенде иә ол бір қалыпты кейін тағы хабарласамыз өзің де демалып алғың деп тұтқаны қойды қуат мен өзім қараймын келінге есін жиған бойда шақырамын деді қуат рас айтасың ба сен қаласың ба деген кәмила қалды. иә қараш құдағи тым жүдеп кетті оны үйге апар демалсын деді де әй сен былай шықшы құдағимен қосылып езіліп жылай берме сенің де жылағаның оны жұбатпайды ондан да өзіңе бекем бол құдағиға қамқор бол бар енді деді де қуат ауруханаға қайта кіріп кетті Камила құдағиын алып үйіне қайтады қуат ішке кіргенде мейірбике шапқылап жүрген еді оны көрген қуат жүрегін ұстап отыра кетті иә алла келінім аман қалса екен алла оның жанын алғанша мына қаусырап қалған менің жанымды ала көр оның көрер жарығы әлі алда деп дұға тілеп отыра кетті тіпті мейірбикенің қасына келіп оның халі нашар бәріне дайын болыңыздар деген сөзін елегісі де келмеп еді аронаның жүрегі бір сәтке тоқтап қалды дәрігерлер онымен қоштаспақшы болды ана жақта кәмила құдағына ұйықтататын дәрі беріп әрең ұйықтатып еді қуатқа қоңырау шалса ол тұтқаны алмайды бір кезде барып алло оның жағдайы қалай есін жиды ма дегенде иә ол бір қалыпты кейін тағы қабарласамыз, өзің де демал балғын деп тұтқаны қойды қуат дегенмен жұбайына келінінің жағдайы туралы айтуға батылы бармады ұлының қазасынан соң жұбайы да осы келінім деп бетіне қарап келе жатқан еді асқар да ерте дүниеден озды қуат пен кәмиланың екі ұл бір қызы бар қызы тұрмысқа шығып кеткен асқардан соң бір ұлы қазір небәрі жиырмаға енді келеді оқып жүр асқар тұңғышы отызға толмай дүниеден өткен міне осы қазаның арынан қырық күн өткені кеше ғана болса да бүгінгі келіндерінің жадайы мынадай еді дәлізде отырып көзі қарауытып тынысы тарлып кеткен қуат ары қарай не болғанын да білмейді есін жиса өзі де бір жерде жатыр айналасына барлап қарап еді дәрігерлер өзара күбірлеп жатыр есін жия сала оның халі қалай деуде оны естіген дәрігер есіңізді жипсіз ғой сіздің қан қысымыңыз көтеріліп кеткен дейді дәрігер мен оны көру керекпін деген қуат орнынан тұрмақшы болды сіз не істеп жатсыз жатыңыз сізге тұруға болмайды деген дәрігер оны орнына жатқызды ол қалай оған не болды кімді айтып тұрсыз келінімді ол кім аты жөні қалай аруна оңғарова жан сақтау бөліміне түскен үш күн бұрын а қазір сұрастырып көрейін бірақ сіз тұрып кетпеңіз деген дәрігер шығып кетті қуат оны көп күтті орнынан тұрайын десе басы айналып барады есік тықыр етсе қарап алаңдап жатыр бір кезде есік ашылды қуат жалт етіп қарап еді мейірбике екен оған дәрі мен су беріп жатты шығып бара жатқанда әй қызым әлгі дәрігер қашан келеді жоқ болып кетті ғой деп сұрады қуат білмеймін атай басқа науқастарды қарап жүрген болса керек деген дәрігер басқа науқасты қарап кеткені қалай ол маған келінімнің жағдайын біліп беремін деп еді а онда келіп қалар деген мейірбике шығып кетті қуат еске жәутеңдеп қарап жатыр не болды екен әлде ол жоқ қуат жамандық шақырма не ойлап кеттің өзің деп ойға шомып кетті арада жарты сағат өтті дәрігер әлі де жоқ оған дейін палатаға еден жуушы бір келіп кетті мейірбике екі рет келіп оның қан қысымын тексеріп жағдайын сұрап кетті дегбірсізденген қарияның ендігі қан қысымы қалпына оңайлықпен келе қоймады атай ештеңе ойламауға тырысыңыз қан қысымыңыз әлі де орнына келмей жатыр ойлана берсеңіз тағы да көтеріліп кетеді деді дәрігер қуат дегбірсіздене күтті мына дәрігерге қарап жата берсем еш хабар аламайтын болдым ғой одан да өзім барып көріп келейін деп орнынан қозғалғаны сол еді дәрігер де ішке кіріп келді а дәрігер балам қалай екен білдің бе деген қария жаймен басын көтерді иә атай білдім кешкенім үшін айып етпеңіз келініңіз иә оған не болды айта ғой бағанадан дегбірсізденіп өзіңді күтіп отырмын тағатсызданып біттім атай өзіңізге бекем болыңыз келініңіз қазір комада жатыр не о құдайым не дейді тағы біз оның аман қалуы үшін қолдан келгенді жасадық бірақ ол өмір сүргісі келмейді оның комадан шыққанын күтіңіздер деген дәрігер шығып кетті о жаратқан ием өзің қолдай көр жаратқан ием жар бола көр деген қарияның жасы ақсақалына тамшатты дегенмен бәрі де алланың қалауымен болады енді тек алладан үміт күту ғана қалды кешкісін кемпірі шыдай алмай ауруханаға келгенді. шалының да қан қысымы көтеріліп жатқанын естіп ойбай ау шалау мына не жатыс саған не болды неге хабар айтпадың деп сұрақты жаудыра кетті ештеңе етпейді тәуірмін құдағи қалай болды дейді қуат кішкене болсын өзіне келді құдаға хабарласып жатқан ертең құда келіп қалар дейді кәмила а дұрыс болған екен әйтпесе өзін жегідей жеп біткен еді деп үнсіз күрсініп қала береді аздаған үнсіздіктен соң Кәмилә: міне саған ыстық сорпа алып келдім ішіп алсаңшы деп оған ыдысқа сорпасын құйып өзі қасықпен беріп жатты рахмет өзің нәр таттың ба иә анау бекзат қашан келеді екен хабарластың ба ол жұмыс жұмыс дей бермей ауруханаға бір келіп кетпесе құдалардан ұят қой қыз болса да гүлсім де күйеу баламен келіп кетті оған айт жұмысынан сұранып жеңгесінің халін біліп кетсін деп қояды иә бағана хабарластым осы жексенбі күні келіп қалар дейді кәмила қуат азғана сорпаны жұбайының көңілі үшін ішкенсіп қойды қуаттың қан қысымы аздап басылды кәмилә келінінің жағдайын сұрауға дәрігерге барды біз қолдан келгенше көмек көрсеттік енді тек бір алладан сұраңыздар ол сонда қашан өзіне келеді қашан комадан шығады ол белгісіз оның өмірге деген құлшынысы жоқ оны көрсем болады ма қазір емес ертең бір мезгіл көруге болады а жақсы онда мен оны күтемін түсінесіз бе оны мұнда күтіп уақыт жоғалтасыздар үйлеріңізге бара берсеңіздер болады ол комадан шықса өзіміз хабар береміз мұнда күткенмен еш пайда жоқ қуат мырза да демалсын сіз қайта беріңіз жақсы сау болыңыз дәрігер деген кәмила үйіне қайтты жол бойы құдағиына арунаның жағдайын қалай жеткіземін өзі енді есін жиып жатқан еді деп ойлап келеді әлде жағдайы бір қалыпты десем ше жоқ болмайды ертең құда да келеді мейлі не болса да шындықты айтайын перзенті ғой білуге қақысы бар дегенмен мен де анамын ғой оның жағдайын түсінемін деп ойланып келе жатты асқарымнан айырылған сәтім есімнен шығар емес баласы үшін ана әрдайым бәйек болады әлде бүгінше айтпай ақ қоя тұрсам ба екен ту қалай айтсам екен айтпасам ренжіп қалар Деген кәмила үйіне де келіп қалған еді алынан құдағиы да шыға келді мені неге оятпағансың ауруханаға бардың ба қызымның жағдайын біле алдың ба деп сұрай бастағанда кәмила не дерін білмей оның жүзіне ұзақ қарап тұрды да иә сенің әдемі ұйқыңды қимадым өзің де үш күн бойы көзілмедің ғой е онда да сен берген дәрінің күшімен ұйықтаппын ғой иә аруна қалай м аруна ол айтсаңшы құдағи оған не болды ол комаға түсіп қалды не о құдайым деген жәмила жерге сұлқ етіп отыра кетті құдағи сабыр сақта қызым ау менің жалғыз қызым ғой оған қалай шыдаймын деп жылай береді кәмила оны не деп жұбатарын білмей онымен қосыла жылады кешкі асқа қолы бармай әрең дегенде құдағиы үшін дайындағанмен құдағиы оны жей алмады ертесіне аронаның әкесі келді әкесі қатал еді Аронаның бұл күйге түскеніне құдаларын кінәлі етіп менің қызымның бұл хәлге түсуіне сіздердің қандай да бір қатыстарыңыз бар деп ойлаймын дейді талғат құда о не дегеніңіз арона біздің де баламыз оның бұл халге түскеніне тек байқамай қалдық оны сол күні жалғыз қалдырмауым керек еді деп жылап жіберді кәмила не сонда қызымды жалғыз қалдырдыңыздар ма әлде оны өздеріңізге керек етпедіңіздер ме жоқ жоқ жоқ олай емес неге олай ойлайсыз менің қызым онсыз да арқа сүйер адамынан айырылды дегенмен оған сүйеу бола алатын мен бармын ағалары бар оны жалғыз деп ойламаңыздар деген талғат әбден ашуланды сіз не деп кеттіңіз құда оны қайдан шығардыңыз сіздің арқа сүйер деген жаныңыз менің ұлым болатын мен өз ұлымнан айырылдым ал арона мен үшін ұлымнан аманат секілді ал біз марқұм ұлымыздың аманатына қалай ғана қорғансыз қалдырамыз ең басты нәрсе келінімнің амандығы талғат қойсаңшы құдағидың не жазығы бар біздің қыз күйзеліске түскен соның салдарынан осы жағдайға әкеліп соққан қайғысын көтер алмаған дейді жәмила күйеуіні сонда да қызыма қарауы керек еді егер оны жалғыз қалдырмағанда осы жағдай орын алмас еді деп қоймады құда сол үшін қазір өзімді жегідей жеп отырмын ғой кінәлімін кешірім сұраймын ол үшін қандай жаза берсеңіз де дайынмын көтеруге дейді кәмила қызым қалай соны айтыңызшы деп жанымен отырып алды талғат ол комада не дәрігер оның өмір сүргісі келмейтінін айтты байқұс қызым жас өмірін талқан етті ғой жүр ендеше ауруханаға барайық деген талғат орнынан тұрып кетті жәмила оның артынан ерді кәмила болса ауруханаға бармай үйде күте бер деп айтқысы келіп тілін тістеп қалды онсыз да ашулы құдасын одан бетер ашуландырғысы келмеді бірақ құдасының сөздері көңіліне тиді Бұлай кінә артарлықтай олардың еш кінәсі жоқ еді кәмила жылап қала береді есіне еріксіз сол күн түсті ауруханадан құр болып шыққан аруна еш тамақтанбай бөлмесіне кіріп солқылдап жылай береді тек ішін ұстап балам балам мені неге тастап кеттің деп жылай берген осы кезде енесі бөлмеге кіріп қызым осы жылағаныңда жетеді бұл да бір сынақ болар төзе біл сен жассың егер сен өз бақытымды табамын тұрмысқа шығамын десең сені ұстамаймыз ақ батамызды береміз деді Камила. апа қайдағы тұрмысқа шығу мен асқардан айырылдым асқар менің алғашқы және соңғы ер адамым болып қалады мен оны қалай ұмытамын сіздерді қалай тастап кетемін әлде менің сіздерге керегім болмай қалды ма баламды тастап қойған соң қажет болмай қалдым ба деп жылады аруна жоға жаным қызым олай емес сен мені дұрыс түсінбедің мен үшін бұл үй үшін сенің орның бөлек біз сені жақсы көреміз тек сенің ана бақытын сезінсе деген оймен егер сен қаласаң біздің қарсы еместігімізді айтқым келген деді камила жоқ апа маған ешкім де керек емес мен асқарға адал болып өтем мәңгілік мен оны сүйемін ол менің жүрегімде мәңгілік дейді аруна жарайды қызым өз еркің сенің бұл үйде жүргенің біз үшін де жақсы жылай берме өзіңді дауыстып біттің ғой деп құшақтады кәмила оны иә рахмет апа рұқсат болса мені оңаша қалдырасыз ба өтініш дейді аруна бірақ қызым алаңдамаңыз тек біраз уақыт қана өтініш деп сұрады аруна жақсы қызым деген кәмила бөлмеден шығып кетті арада екі сағат өткенде кәмила оны тамаққа шақырмақ болды есігін тақылдатса жауап бермеді ашпақшы болса іштен кілттеп алыпты аруна қызым есікті аша қойшы аруна ешкім жауап бермейді аруна ұйықтап қалдың ба қызым бір нәрсе деші бірақ арунадан еш жауап болмады Камила ол ұйықтап қалды ма екен деп әлде деп ойлап енді арқа жүгіріп бара жатқанда бөлмеден сықыр еткен дауыс естіледі кәмила қызым ояусың ба есікті ашшы деп тақылдатты ешқандай жауап болмады кенет жүрегі бір жамандықты сезді есіктің астындағы кішкене ғана тесіктен сығалап қарап еді аронаның тек салбырап тұрған аяқтарын көрді ойбай шал жүгір тез не болды келін асылып қалған сияқты о құдайым деген қуат есікті бұзып ішке кірді шынында арона өзіне қол жұмсаған еді қуат оны тез көршінің көлігімен ауруханаға жеткізеді камила болса қолдары дірілдеп шошып қалған өзіне келер емес қуат сол жерде құдағайына хабар беріп үлгерді құдағиы келгенше кәмила есін жия алмай отырған жәмиланың жылап келгенін көргенде ғана орнынан тұрып құдағи біздің аруна аруна деп жатып талықсып кете берген қуат оны ұстап қалды жәмила да не істерін білмей қалған кәмила бірнеше сағаттан соң ғана есін жияды оның есін жиғанын көрген қуат малдарға қарау үшін үйіне қайтып кетті сол күннен бері Камила мен жамила ауруханаға оны сырттай күтіп отырған еді ал енді құдасының ренжін ойлап тіпті түсіне алар емес талғат пен жамила ауруханаға келді талғат бірінші құдасына келіп жағдайын сұрап сосын барып аронаға кірді қимылсыз жатқан қызын көріп құшақтап жылап та алды қуат та кішкене өзіне келген еді олармен бірге үйіне қайтты талғат қуаттың да осы жағдайға байланысты ауырып қалғанын естіген соң құдаларын кінәлағанына ұялып құдағи кешірім өтінемін сізді босқа жазғырыппын түсінесіз ғой жалғыз қызым ғой аруна оның бұл халге түскені маған ауыр тиді дейді әрине түсінемін құда бірақ аруна біз үшін қымбат оның есін жиғанын біз де қалаймыз бір жағынан сіздің ренішіңіз де орынды оны бізге сеніп қалдырып едіңіздер сенімдеріңізді ақтай алмадық кешірім сұраймын деді кәмила жоға құдағи сіздің еш кінәңіз жоқ қызымды дер кезінде психологқа көрсетуіміз керек еді кім білген деп айтты жамила е болған іс болды енді тек алладан үміт күтеміз дейді қуат иә дұрыс айтасың құда деген талғат оның сөзін құптады құдалар өзара сөйлесіп бір дастархан басында бір бірін түсінгендей болды аруна есін жиғанша өздері де бір жақты болды талғат қайтып кетті қуат пен Кәмиланың кіші ұлдары да жұмыстан демалысқа келді кәмила екеуі аронаға бір кіріп шықты жеңгем қалай бұл халге түсті сен емес емеспін ол ағамның қазасынан кейін бір түрлі болып қалып еді өзі деді бекзат қаян аға болсын баласынан айырылған оңай емес қой иә бірақ осы жолы асқар ағамның артынан қалған бауырым болса деп тілеп едім қайтесің ол да бір сынақ болар қайттық па деп енді орнынан тұрмақшы болғанда аронаның саусағы қимылдай бастады оны көрген кәмила қуанып дәрігер дәрігер ол саусағын қимылдатты деп жүгіріп шықты оны естіген дәрігер тез оларды сыртқа шығарып өздері аронаға қарауға ішке кіріп кетті о алла өзіңе сансыз шүкір қызым өзіне келді әй бекзат не тұрыс құдаларға хабар берсеңші деп қуанып жатты кәмила иә апа қазір хабарласайын деген бекзат үйіне де құдаларға да хабар берді олар да тез ауруханаға қуанып келді аруна осылай екі күн жансақтау бөлімінде үш күн комада жатып есін жиып еді ішке жамила мен талғат алғашқы болып кірді қызым жаным менің есіңді жиғаныңа қуанып отырмыз деп өзін құшақтап жылап жатқан анасына аруна мама мені неге құтқардыңыздар менің өмір сүргім келмейді деді о не дегенің қызым олай айтып мені қорқытпашы біз сені жақсы көреміз бізді тастап қайда барасың сенсіз қалай өмір сүреміз соны ойладың ба деді жамила анашым менің енді ешкімге керегім жоқ сондай ақ мен ешкімді көргім келмейді асқарды сағындым өмір сүргім келмейді оның қасына барым келеді деп жылады аруна неге олай ойлайсың біз сені жақсы көреміз атаң мен енең де сені менімен бірге түн демей күн демей нәр татпай күтті қасымда болды саған қатты алаңдады рас па иә жаным олар сені өз қызындай көреді солай шығар бірақ мен енді ол үйде тұра алмаймын оларға тіпті бір немере де сыйлай алмадым олармен бірге қалай тұрамын мен сіздермен бірге үйге барсам болады ма деп сұрады аруна иә жаным қызым құдаларға бір ауыз айту керек дейді әкесі иә айтады ғой меніңше аруна ол үйде емес өзімізбен бірге тұрса көз алдымызда болар еді дегенмен құдалардың алдынан өту керек мен оларға айтайын ішке кірсін деген талғат сыртқа шыққаны сол еді алдынан дәрігер шығып қалды болды сыртқа шығыңыздар оның мазасын ала бермеңіздер ол әлі әлсіз біраздан соң палатаға шығарамыз сол кезде кіресіздер деп шығарып жіберді қызым сен демала ғой біз сені сыртта күтеміз деген жәмила қызын қимай сыртқа шығып бара жатты аруна үнсіз қала берді сыртқа шыққан оларды Камила мен бекзат күтіп болды иә құдағи қызымыздың жағдайы қалай екен жақсы құдағи рахмет бірақ сәл әлсіздігі бар бізді шығарып жіберді оны біраздан соң палатаға шығармақшы сол кезде сіздер кіріп аласыздар ә иә мейлі бастысы аман қалды есін жиды біз кіре жатамыз ғой жамила қызының шешімін бірден жайып салмақшы еді оны талғат тоқтатты асықпа арона өз айтады ол туралы өзінің айтқаны жөн болар асықпай үйге шыққанша айта жатар жарайды солай ақ болсын біраздан соң Аронаны палатаға шығарды онымен бірге енесі де ішке кіріп бара жатыр қызым қалай жағдайың жақсымын алаңдамаңыз сені көруге бекзат та келген саған бір нәрсе қажет пе қызым мен саған біраздан соң киімдеріңді бекзаттан алдырам. жоға керегі жоқ мен анама алдыра салам. а жарайды онда саған ыстық сорпа дайындап жіберейін жо жоқ әуре болмаңыз ештеңе жегім келіп тұрған жоқ деген арунан оның бетіне тіке қарағысы келмейді қызым ау сен әл жинау керексің уақытылы тамақтану керек саған иә апа рахмет рұқсат болса анамды шақырып жібересіз бе оған айтарым бар еді а иә қазір деген енесі құдағиын шақырып онымен бірге ішке кірмекші болып еді оны көрген аруна оған апа мен анаммен оңаша сөйлессем деп едім деді оны естіген енесі бір түрлі болып қалды да иә жақсы деп басын салбыратып сыртқа шығып бара жатты қызым сен қатты кеттің ғой ол кісі ренжіп қалмаса жарар еді деді анасы осылай дұрыс болады енді мені ол отбасымен байланыстыратын ештеңе жоқ осы бастан үйрене берсе ертең қиын болмайды деген аруна терең күрсінді дегенмен анасы оның жүзінен ол отбасыны қимайтынын байқап еді және де терең күрсінгенінің өзі оларға деген махаббатын білдіріп тұрған еді жәмила оның қолынан үнсіз ұстап оны жұбатқандай болды арон анасына көрсетпей көз жасын сығып алды ана жүрегі оның бәрін де сезіп отыр жай ғана қасына жақындай келе басынан сепап қызым мен сенің қасыңнан табылам. сен алаңдама бәрін де ұмытасың уақыт емші деген мүмкін сенің істеп жатқаның да дұрыс шығар мен де сені қолдаймын деді жамила. рахмет анашым маған киімдерім мен заттарымды алдырасыз ба иә жаңа бекзат әкеліп береді деп жатқан еді ол енді үйге барып та қалған шығар жоқ анашым маған енді ол үйден ештеңе керек емес маған жаңасын алдырыңызшы оларды да әуреге салмайын ол үйден бір затымды алдырғым да келмейді олар менің өткенімді еске салады ал мен оны қаламаймын жарайды жан, түсіндім мен қазір әкеңе қажет деген заттарыңды алдырамын деген жәмила сыртқа шығып бара жатқанда анашым тоқтай тұрыңыз ол кісілер әлі осында ма иә оларды қайтарып жіберіңізші ойбу қызым мен оларға қалай қайт деп айтамын олар сені көргісі келіп сағынып қалды ғой білемін дегенмен олардың мұнда болмағаны мен үшін жақсы еді бір амалын тауып оларды шығарып салсаңыз сосын келіп әуре болмасын оны да айта салыңызшы деді аруна бірақ өтініш анашым жақсы қызым деген жәмила сыртта күтіп тұрған құдағайына қалай кете бердерін білмей құдағи сіз үйге қайта беріңіз арона ұйықтап қалды ол демалсын кейін тағы келе жатарсыз а жақсы сосын құдағи бекзатқа айта салыңыз оның заттарын алдырып әуре болмасын әкесі ендігі оған заттарын алдырып қойды деді жәмила оны естігенде тіпті таңғалған кәмила не дерін білмей тұрып қалды құдағи кеш болмай үйге жетіп алыңыз деп оны қолтықтап өзімен бірге ертіп сыртқа шығарды Камила қайта қайта артына қарайлай берді жәмила оны тез тез жетектеп сыртқа алып шықты Камила абдырап түсініксіз жағдайда болып қалды жәмила оның бетіне тіке қарай алмай ал жақсы құдағи кездесеміз ғой деп кетіп бара жатты ар жағында оны талғат көлігімен күтіп тұрған Камила болса құдағи құдағи деген Камила таңырқаған күйде қалып қоя берді қайта ішке кірмек болып еді құдағиының айтқаны есіне түсіп кетті де үйіне қайтпақшы болды ал жамилла болса тезірек айдашы деді талғатқа әй не болды біреуден қашқандай ентігіп тұрсың ғой деп сұрады талғат иә құдағидан қашып келдім құдағидан қаштым дегені нес, не үшін арона оларды мүлдем көргісі келмейді әрі ол үйден ешқандай зат алғысы келмейді оған ертерек заттарын алып берейік мұнысы дұрыс емес олай болмайды олар қызымызды қалай уайымдап күтіп жүргенін өзің де көрдің ғой мен оның ойын құптамаймын талғат жалғыз қызым ғой енді оның айтқанына көнбеске амалым жоқ қызыммен енді ғана қауышқандай болғанымда оның шешіміне қарсы келгім келмейді бірақ талғат осы жолы қызымыз не десе де онымен біргемін осылай дұрыс болар сен де оның басын қатыра берме енді айтсын айтпасын ар онаны ол отбасымен байланыстыратын ештеңе қалмады қызым әлі жас онсыз да тағдырдың тауқыметін аз көрмеді ендігі өзін де ойлайтын кез келді қызымыздың көз алдымызда сөніп бара жатқанын көргім келмейді бұл жолы оған оңай тимесі анық ол өзін алдап отыр оның бар бақытты шағы сол үйде өтті ол үй оған ыстық екенін ол түсініп тұрған жоқ ол жас ештеңе біле бермейді біз оған бағыт беру керекпіз әрі қарт ата енесінің де көздері деп оны күтіп отыр ғой талғат өтініш қызымыздың қалауын осы жолы болса да орындайықшы ол өткенді ұмытсын солай дұрыс болады деді жәмила талғат үнсіз ғана басын шайқап қоя берді бұл жайында қызымен жеке де сөйлеспек болып еді жәмила оған жол бермеді ал камела бұл уақытта үйіне жетіп қалған еді көңілсіз күйін көрген қуат түріңе не болған деп сұрады арона бізді көргісі келмеді ме әлде құдағи бізге іштей өкпелі ме басым жетпеді неге не болды тағы оны қайдан шығардың келінге заттарды алдырамын деп едім ол анасына алдырамын деп айтты одан бөлек құдағи мені оған кіргізбей сыртқа қуып шыққандай болды қой олай деме мүмкін келін бізді әлек болмасын деген шығар жоқ менің ішім бір нәрсені сезеді бұл жерде бір түсініспеушілік бар деп ойланып қалды кәмила әй сен де қайда ғана айтасың одан да шайыңды дайындашы бекзатпен де жақсылап сөйлесе алмадық қой оны шақыршы біраз демалсын деді қуат жақсы қазір деген кәмила ас бөлмеге кіріп дастархан жасап жүріп түрлі ойға шомып кеткен еді бекзат кіріп келіп апа газды өшірмепсіз ғой деп өзі барып газды өшіріп жатты а ой, бұл ұмытып кетіппін деген кәмила шайды алған соң өзінің газды өшірмегенін де байқамап еді олар дастарханға отырды қуат баласының жағдайын сұрап жұмыс барысын сұрап жатыр екеуі өзара сөйлесіп отыр ал камила болса әлі де аронаны ойлап отыр бекзат балам сен енді жеңгеңнің халін білесің ғой онымен ертең барып сөйлесіп халін білгін иә әке солай етемін ертесіне бекзат аронаға келді арона онымен ашылып сөйлескен жоқ тек қана сұрақ қойса жауап беріп отырды аронаның қашан үйге шығатынын дәрігерден сұрап көрді ертесіне үйге шығатын екен оны естіген бекзат қуанып жеңге сізді ертең шығарады екен ғой ертең сізді өзім алып кетемін дейді бекзат бекзат мен үйге бармаймын анамдікіне барамын неге жеңге осылай дұрыс болар оны апам мен әкем біледі ме жоқ ол кісілерге ертең айтам. бізге ренжіп қалдыңыз ба жеңге жоға әлде бір нәрсе ұнамайды ма бөлмеңізді өзгерту керек пе жоға бәрі дұрыс рахмет сонда не үшін мен ол үйде өткенімді еске аламын қиналамын енді ол үйде мені байланыстыратын ештеңе жоқ ол не дегеніңіз біз ше біз сонда кімбіз сендер менің ең жақын адамым бола білдіңдер ризамын дегенмен а бекзат сен бе арона демалсын иә кейін тақ келерсің деген жәмила ішке кіріп келді иә бірақ біз сөйлесіп отырмыз ғой иә жаным енді аруна әлсіз екенін өзің де білесің ғой ол уақытылы демалу керек бекзат арунаға қарап еді ол үнсіз ғана теріс қарап жатып қалды бекзат та сыртқа шықты үйіне қайтып болған жағдайда ата айтты міне көрдің бе осыдан өзім де қорқып едім деді Камила. мм мейлі келін біраз төркініне демалып келсін кейін келе жатыр деді қуат неге түсінбейсің ол енді келмейді келеді келін бізден батасын алып кетер деп қойды қуат аруна ата анасымен бірге тұра бастады жамела оны жақсы маманға қаратты психолог оған күн сайын келіп тұрады онымен сөйлескен арунада өзгеріс пайда бола бастады өмірге деген құлшынысы арта бастады арада екі үш ай осылай өте шықты аруна көңіл жақсы болғанымен оған бір нәрсе жетпейтін еді ол сағыныш қайын жұртына деген сағыныш еді аруна оны мойындағысы келмегенмен ішкі жан дүниесі оған көне қоймайды ата енесі оны мазаламайын деп шешкен өзіне келгенше оған еш барған емес камила анда санда құдағына хабарласып келінінің жағдайын біліп отырды аруна өзінің сағынышын ішке ұққанымен жүрек шіркін сол үйді еске түсіре берді соңғы кезде жамила да оның аздап жабырқаулы күйін байқап жүреді қызым саған не болды көңіл күйің болмай тұр ғой деп сұрады анасы менде бәрі дұрыс анашым тек бір нәрсе жетпейді мен ол үйге барғым келмейді деп өзіммен күресіп көрдім алайда ештеңе шықпады менің қайғым бар ауыртпалығым өткен өмірім сол үйде қалды деп ойлағаныммен менің бақытты кездерім де сол үйде өтті мен ол үйді ұмыта алмаймын мен үшін ол үй менің өз үйімдей болып кетті мен енді өз үйіме оралатын сәтім келді дейді аруна қызым сен асығыс шешім қабылдаған жоқсың ба кеше ғана келдің біраз уақыт өтсінде деді анасы жоқ менің келгеніме ендігі үшінші айға кетіп барады мен соңғы шешімімді қабылдадым үйге қайтамын сіздерге алғысым шексіз менің шешіміме қарсы болмай мені қолдап келдіңіздер деді аруна қызым алғыс айтудың керегі жоқ саған қашан да қолдау көрсетем. шешім қабылдаған екенсің ендеше оған да қарсы болмаймын сен үшін дұрыс болса сол үйден жан тыныштығын тапсаң онда сені ұстамаймын бара ғой қызым саған әрдайым есігіміз ашық деді анасы аруна әкесі келген соң оған да бір ауыз айтып қойды оған деген заттарын жинастырып қойған әкесі дұрыс шешім қабылдадың қызым сені өзім алып барамын деп оны өз көлігімен алып барды арона алғашқы кезде жүрексінген еді әке қалай ойлайсыз олар мені қабылдайды деп ойлайсыз ба деп сұрады әрине қызым олар сені күнде келіп қалар деп жолыңа қарап күтіп отыр ғой сен өз үйіңе келгелі тұрсың бәрі жақсы болады алаңдама деп жұбатты әкесі арона толқып көліктен әрең дегенде түсті және есік алдында енесі жүр екен құдасының көлігін көргеннен қуанғаны соншалықты кәмилә алдынан шықты арунаны көргенде тіпті қуанып кетті қызым жаным сол келдің бе сенің келеріңді сездім келе қойшы деп оны құшақтап сүйіп жатқанда ғана арунаның бар күдігі арылды оны құшақтап жылап жіберді табалдырықты аттап жатып өзінің алғашқы келін болып түскен күні есіне түсті оны алдынан алғашқы болып қарсалған алған да осы енес еді басына орамал салып бар тілегін жаудырып қуанған да осы енес болатын сол кездердің барлығы да көзінен кеше болғандай өте шықты бекзат та үйде екен жеңгесін көріп ол да қуанып жүр тек қуат көрінбейді апа атам қайда көрінбейді ғой деп сұрады аруна а атаң бөлмесінде кішкене ауырып қалып еді деді енесі аруна оның бөлмесіне кіріп онымен амандасып одан кешірім сұрады атасы үндемей оған батасын берді атасы соңғы болған жағдайларды көтере алмай уайымнан жүтеп кетіпті аруна аядай ғана бөлмесіне кірді кіре сала бөлмеден өзін асқар қарсы алатындай көрінген алайда оның суреттерін ғана көре алды соңғы оқиғадан соң ол өз бөлмесінде кіруге қорққан жоқ Алында бойында қорқыныш билеген еді асқар екеуінің бақытты сәттерін тек жақсы нәрсені еске түсіріп алғашқы түні де жақсы өтті әкесі оны әкелген соң қайтып кетті ары қарай да арона күнделікті өмірдегідей ерте тұрып бар жұмысты өз қолына алып үйді реттеп енесі оянғанша бар жұмысты тындырып қойды енесі ояна сала ас бөлмесіне кіріп дастархан жасамақ болған оны көргенде аруна дастарханды жайнатып енесін қарсы алды камила қуанғаннан қайта-қайта алғыс айтып тіпті жылап та қалды қуат бөлмесінен алғашқы рет шығып олармен бірге тамақтанды бұл отбасыға аруна келгелі бақыт пен қуаныш та қайта келгенде еді осылай аруна өзіне жетпеген бақытты қайын жұртының яғни өзінің алғашқы келін болып түскен үйінен тапқан еді көп ұзамай аруна жұмыс жасай бастады арттағы қайғылы мұңды күндерін өткен күннің еншісінде қала берді осылай арада бір жылда өте шыққан екен асқардың өмірден өткен бір жылы да келіп қалды оның жылын өткізді аруна осы күнді қатты жабырқады себебі өзін тек осы бір жыл бойында ғана осы үйде боламын деп ойлап еді мақсатыма бір қадам аруна үйімен қоштасқысы келмеді алайда бұл үйде оны ештеңе де күтіп тұрған жоқ ол осы жайлы енесімен сөйлеспекші болды Камила оған өз қайда кетпексің деп оның өздері үшін қызындай болып кеткенін айтты сол әңгімеден соң ол кету жөнінде ойланбады арада тағы да жарты жыл өтті аруна келіндік міндетін де жұмысын да атқарып жүре берді бекзат өзге жақтан емес өз үйіне жақын маңайдан жұмыс таппақшы болды қуат соңғы күндері жиі ауырып үйдегі малға бас көз боларсың деп оны шақыртып алды бекзат енді малға қарау үшін үйінің маңынан жұмыс тапты оның қала маңында өзінің сүйікті қызы бар тұғын бекзат қаланың шеткі жағында тұрады бекзат ол қызға жақында ғана көңілін білдірген еді оның есімі мадина мадина ауылдың қызы қарапайым болатын дегенмен ол да бекзатты ұнатып қалған еді бекзаттың әкесінің денсаулығына байланысты кетіп бара жатқанына қимастық сезім пайда болады дегенмен өзінің қимастық сезімін айтуға қымсынды осылай екеуі екі жаққа бөлінді бекзат оған арада барып тұратын болып келісті бекзат қаланың шеткі жағынан үйіне жақын маңынан жұмыс жасай бастады жеңгесі де сол жаққа жақын жерде жұмыс жасайды ол оны жұмысына апарып әкеліп жүреді бекзат жұмысқа дейін малға жем шөбін беріп әкесіне дәрілерін әкеліп беріп жүреді қуат та аяғы ауырып көп жүре алмай қалды алайда жақын арада туысқан інісінің ұлы үйленіп кәмила екеуі сол жиынға кетпекші болды қуаттың денсаулығына алаңдаған бекзат әке бармай ақ қойсаңыз қайтеді аяғыңыз ауырып қаналып қалмайсыз ба деді жоға балам ештеңе етпейді бармасам ұят болады деді қуат онда мен сіздерді жеткізіп салайын жоға келін жұмыстан кешігіп қалар оны жұмысына жеткізіп сал біз такси жалдап барармыз деді қуат жарайды әке деген бексат аронаны жұмысына жеткізіп салмақшы болды Камела кетерінде аронаға бүгін келмей сол үйде қонатынын айтып кетті оларды шығарып салған бекзат аронаны жұмысына жеткізіп салды өзіне бүгін демалыс болатын жолдастарымен кездесуге шықты бекзаттың жолдастарымен кездеспегені де біраз уақыт болып қалған еді олармен сөйлесіп отырып аздап масайрап қалыпты кеш болғанын да байқамай қалған еді бір кезде оған аруна қоңырау шалып өзін жұмыстан алып кетуін сұрады ол жолдастарымен қоштасып арунаның жұмысына өтті оны көрген аруна сен ішіп алғансың ба көлікті қалай жүргізесің деп сұрады алаңдамаңыз жеңге үйге сізді аман есен жеткіземін дейді бекзат дегенмен ол жол бойына көлікті жылдам жүргізіп келе жатты аруна оған алаңдап қайта қайта бекзат абай бол деп отырды үйіне жеткен соң бекзат шөлдеп су ішпекші болды аруна оған су ішпе қазір шай қоямын деп киімімді ауыстырып келейін деген ол бөлмесіне кіріп кетті оған дейін шыдамсызданып кеткен бекзат арунаның бөлмесіне кіріп барды ол кезде аруна киімін шешіп жатқан есікті ашып қалғанда сасқалақтап қалды бекзат болса есікті қайта жауып шығып кетудің орнына оның сұлу тәніне қызға қарады ақ тамағынан бастап кеудесіне дейін кеудесінен беліне дейін ашық тұрған аронаның тәніне тамсанған ол көз жүгірте шықты оны көрген арона қызарып кетті үстіне шешкен киімін жауып қана үлгерген бекзат есікті жабасың ба өтініш деп артқа қарап қалды жартылай жалаңаш сұлу әйелдің бейнесін алғашқы рет көрген бекзаттың тілі күрмеліп ойы сансаққа кетті әрі осы күнге дейін жеңгесінің мұншалықты сұлу екенін бекзат мүлдем байқамап еді оның даусы да оған жағымды көрінді ол өз сезіміне тұсау қоя алмай артқа қарап тұрған аронаны барып қалай құшақтап алғанын да байқамай қалды аронаның бойы діріл қақты күйеуі қайтыс болған соң алғашқы рет ер адамның қолы тәніне тиіп тұр еді тұншығып барады аруна қандай сұлу едің осыншалықты сұлу болар ма едің деген бекзат оның мойнынан ескеп, одан кейін оның қалған дене мүшесіне қол жүгіртті жалғасы бар